bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh mana butun islom olamiga kelgani kabi yurtimizga ham ramazon oyi o'zining fayzi futuhi shukuhi bilan barakoti bilan kirib keldi bu oy mo'min musulmonlarga ko'plab rahmat va barakotlar olib keladigan oy hisoblanadi Hadis shariflarda ta'riflanishicha Ramazon oyi avvalgi 10 kunlik dahasi, rahmat 10 kunligi deb nomlangan. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar: Ramazon oyining avvali rahmat oyidir. Rahmat so'zini ta'riflagan olimlarning fikrlariga ko'ra, rahmat so'zi yaxshilikni o'z ahliga ilinish deganidir. Shu ma'nodan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, mu'minlarga Ramazon oyi rahmat oyi ekan, mu'minlarga nimaiki hayotlarida yashashlarida dunyo va oxiratlarda yaxshilik bo'lsa uni ilohiy tarafdan alloh taolo tomonidan ilinilgan deb tushunish mumkindir ramazon oyi mo'min bandalar uchun imkoniyat oyidir bu oyda mo'min musulmonlarni savob amallarni ko'paytirishlikka bir birlariga rahm shafqat mehr muruvvat ishlarini amalga oshirishliklarida bu oyni g'animat bilishlari, fursatidan foydalanib olishliklari imkoniyati yaratilgan oydir. payg'ambar va vassalom hadislardan birida aytadilar navmus soimi ibadatun", ro'zadorning uyqusi ibodatdir qarang odatda biz o'z ehtiyojimiz o'laroq foydalanadigan uyqu holatimiz ham ramazon oyida ibodat sifatida baholanyapti hadisni davomida sumtuhu tasbihun dedilar. Ro'zador odamning jim turishligi, sukut saqlashligi, gap so'zlarga aralashmay o'zini holi qo'yishligi ham tasbih o'rnida o'tar ekan. Duohu mustajaba. Ro'zador bandaning Allohga qilgan iltijolari shaksiz, shubhasiz ijobat qilingan. Bu ham Ramazon oyining rahmati, sharofatidan, barakotidan hisoblanadi. ro'zador odamning gunohlari mag'firat qilinadi mana shu hadisni o'zigagina nazar soladigan bo'lsak mo'min bandaning 5 holati tilga olingan bo'lsa mana shu 5 holatda ham bunga ko'plab imkoniyat ochilganligini guvohi bo'lishligimiz mumkindir. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu oyda bir-birimizga yaxshiliklarni ilinishligimiz, murg'ay qalblarga sevinch, xursandchiliklarni ulashligimiz, imkoniyatlarimiz borlari, moddiy yordamlar qilib, bir-birlarimizni Ramazon sharofatidan, bu oyning imkoniyat va fursatlarini g'animat bilgan holatda qo'llab-quvvatlashligimiz ayni muddao bo'lar ekan. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.